はじめまして、指揮官。補助電子アイデンティティインターフェイス、ナビゲーター、PB です。手記と接続時。つまりオンラインの場合、艦隊のレーダー、ソナー、通信などから入ってきた、接手記と非接続時。オフラインの場合、 p の演算機能は制限されますが、対象の指示。で、本作戦では、指揮官をサポートさせていただきます。 Thank you. ました自己リミッ解除にした方がいいですね治療しました しました任務完了しました。 ピング完了しましたオーダー受領しました します 中ですデータ転送完了しました 有过。 リミッター解除した方がいいですねなたれ奥義にした方がいいですねよし今回も1位をいた